О них, они такие же, как я. Призывают построить новую жизнь. А сами не делают ничего. Давайте сразу начнем все крушить!